Hola, yo soy Tsukumi y los quiero mucho. Mm. Chao. Pues, ahora nada. Rodrigo. Rodrigo. Te quiero hacer chupete. Te quiero chupete. Te quiero hacer chupete. Te quiero chupete. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me la metes por el potito. Me la, metes. Me la metes. Por el potito. Por el toquito. Eh, ¿Y tú, Aníbal? ¿Y tú, Aníbal? ¿Y tú, Aníbal? Por el chorito. <laughs> Por el este chorito. Por el chorito. Por este chorito. Que lo tengo muy rico. Que lo tengo muy rico. Sí. Eh, toté. Toté. Te quiero hacer, el chupi chupi. Eh, muy rico. Muy rico. Y, chuparte la pichula. Chuparite chula. Chuparte la pichula. Chuparite chula. <laughs> Y José. Y José. Te quiero chupar el culo. Chupar. El culo. Darte el beso negro. No, no, no, darte. El beso. Negro. Tú me quieres. Tú me quieres. <laughs> Hacer. El beso. Del payaso. Del payaso. Muy rico. Muy rico. Los amo a todos. Los amo a todos. Chao. chao. Oh.